ठीक है तो जिस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड होगा उस पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो जिस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है रचना या पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है या निगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है ठीक है डीलोकलाइजेशन का मतलब अपने नेबर में शिफ्ट हो जाना ठीक है तो इसी का चीज का होता है ना कि एटम अपना पोजिशन शिफ्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह एक यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रेजोनेंस में आखिर क्या होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या delocalisation of atoms delocalisation of pi electron होता है या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होता है इसमें प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है प्लेनर मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है रेजोनेंस के लिए अब लोन पेयर हाँ नोट करके लिखा लेते हैं यहाँ पे ये नोट अभी ये जस्ट याद रखोगे ठीक है ये नोट जस्ट याद रखोगे कि यहाँ पर लोन पर जो पार्टिसिपेट होगा रेजोनेंस में तो वो हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते ठीक है हाइब्रिडाइजेशन में क्यों हाइब्रिडाइजेशन में क्यों ऐसा बोलने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है number of sigma bond plus number of lone pair तो मान लो हाइब्रिड लोन पेयर डीलोकलाइज होके इसके पास लोन पेयर नहीं था अब डीलोकलाइज होके इसके पास लोन पेयर आ ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन किसका यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना मुझे तो ऐसा नहीं समझे कि हम लोग इस लोन पेयर को हम नहीं हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करेंगे ठीक है क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका है नहीं इसके पास कुछ देर के लिए आया है मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए यहाँ पे आया फिर वो शिफ्ट कर जाएगा दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोन लोन पेयर भी मूवमेंट करता है रेजोनेंस में ना लोन पेयर भी मूवमेंट करता है जिस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव चार्ज मूव करता है निगेटिव चार्ज मूव करता है उस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको हम लोग ये है हाइब्रिडेशन निकालने में कैलकुलेट नहीं करते ठीक है इस बात को ध्यान रखना अब आ, इसी चीज को एक्सप्लेन किए थे आगे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से इतना तो क्लियर है सबको ना क्लियर है सबको यहाँ तक yes, एक मिनट तो थोड़ा सा हैं हाँ तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा तुम्हारे लिए कि रेजोनेंस जो है वो कैसे पहचानेंगे किसमें होगा या किसमें नहीं ठीक है तो कैसे पहचानेंगे रेजोनेंस किसमें होगा या किसमें नहीं होगा तो उसके लिए एक कंसेप्ट है आ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम को पहचानना पड़ेगा कंजुगेटेड सिस्टम क्या तो कंजुगेटेड सिस्टम ही बताता है मेरा कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ठीक है टाइप्स ऑफ सिस्टम चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस केस में हाँ, ये पहले टॉपिक हम देख लेते हैं फिर वो वाला बात हम कर लेंगे यहाँ ये टॉपिक देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम ये सबसे पहले मुझे पहचानना पड़ेगा रेजोनेंस कैसे होगा किसी सिस्टम में रेजोनेंस कैसे होगा क्या सभी मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होगा ये नहीं सभी मोलिकुल्स में रेजोनेंस नहीं होगा रेजोनेंस होगा जहां उसको हम पहचान सकते हैं कैसे पहचानेंगे उसके लिए सिस्टम को पहचानना बहुत जरूरी है ठीक है सिस्टम को पहचानना बहुत जरूरी है तो देखो कितने टाइप का सिस्टम है फर्स्ट कौन सा सिस्टम है कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा कंजुगेटेड सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम दूसरा क्यूमुलेटेड सिस्टम क्यूमुलेटेड सिस्टम और तीसरा कौन सा है आइसोलेटेड सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा कंजुकेटेड सिस्टम का मतलब ये पाई सिग्मा पाई ठीक है pi sigma pi conjugated system का एक एग्जाम्पल ले लिया तो जहां कहीं भी कंजुकेटेड सिस्टम होगा वो रेज, उसमें रेजोनेंस होगा कंजुकेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता ठीक है क्यूमुलेटेड सिस्टम का मतलब ये जैसे इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना इसमें क्या होगा क्यूमुलेटेड सिस्टम में कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड ठीक है देखो ये क्यूमुलेटेड सिस्टम कितने सिस्टम कितने पाई बॉन्ड का है एक दो तीन चार चार चार क्यूमुलेटेड सिस्टम कैसे पहचानोगे तुम लगातार पाई बॉन्ड तो लगातार पाई बॉन्ड होगा जिस किसी मॉलिक्यूल में वो क्यूमुलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है क्यूमुलेटेड सिस्टम का ठीक है तो चलिए तो क्यूमुलेटेड सिस्टम में रेजोनेंस नहीं है साफ तो साफ बोल रहा हूँ क्यूमुलेटेड सिस्टम देखोगे तो सीधा बोलोगे रेजोनेंस नहीं होगा आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिस सिस्टम में ये और ये मतलब दो मोलिकुल अलग अलग हो ठीक है तो वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड बोलते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम में रेजोनेंस नहीं तो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस किसमें होगा तो रेजोनेंस किसमें होगा बेटा तो सिर्फ और सिर्फ क्यों कंजुगेटेड सिस्टम तो क्यों ना हम कंजुगेटेड सिस्टम ही पढ़ना स्टार्ट करें ठीक है कंक्यूमुलेटेड में नहीं होगा और तुम्हारा आइसोलेटेड में नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा टॉपिक मेरा कंजुगेटेड सिस्टम तो कंजुगेटेड सिस्टम कितने टाइप कंजुगेटेड सिस्टम ये है टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम देखो कंजुगेटेड सिस्टम यहाँ पे इतना टाइप का कंजुगेटेड सिस्टम होता है कौन कौन सा पहला है तुम्हारे पास पहला तुम्हारे पास पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट पॉजिटिव चार्ज की जगह वैकेंट पी ऑर्बिटल जैसे कोई ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो उसको उसको मतलब क्या उसको पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होगा जब मान लो जैसे सोडियम प्लस सोडियम प्लस कैसे जनरेट होता है एक इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑर्बिटल खाली होगा ऑर्बिटल खाली होगा तो क्या लिखेंगे वो वैकेंट ऑर्बिटल बोलेंगे ठीक है तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ठीक है pi sigma lone pair pi sigma free radical pi sigma pi और lone pair sigma positive charge इतना टाइप का कंजुगेटेड सिस्टम इतने टाइप का कंजुगेटेड सिस्टम होगा हम मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे ऐसा यदि एग्जिस्ट कर रहा है यदि ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंजुगेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल और यदि कंजुगेटेड सिस्टम है तो इस केस में क्या होगा रेजोनेंस तो हर एक केस के लिए हम क्या करेंगे एक उनको दिखाएंगे रेजोनेंस कैसे कैसे होगा क्लियर एक बार फिर से हम बताते हैं यहाँ पर कि, कितने टाइप का सिस्टम होता है तीन टाइप का सिस्टम होगा कंजुगेटेड सिस्टम क्यूमुलेटेड सिस्टम और isolated system In conjugated system, there is a possibility of precedence. In cumulated system, क्या होगा नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस और आइसोलेटेड सिस्टम में भी रेजोनेंस नहीं तो अब सबसे पहले मुझे पहचानना होगा कि कंजुगेटेड सिस्टम है क्या कंजुगेटेड सिस्टम इतने टाइप का कंजुगेटेड सिस्टम है pi sigma positive charge pi sigma lone pair pi sigma free radical pi sigma pi lone pair sigma positive charge सब लोग याद करोगे ठीक है ये सब लोग याद कर लोगे यहाँ पर तभी जाके तुमको सिस्टम में तुमको मॉलिक्यूल के अंदर तुमको पहचानना जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये ले लिए ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे हम आ, ये ले लिए तुम्हारा ये एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल मेरे पास C H two C H double C H two इस तरीके से इस मॉलिक्यूल में इस मतलब इस इस स्पीसीज में हाँ बोलो सर यहाँ दो दो जगह लिखा हुआ है pi sigma positive charge negative तो है ही नहीं आ, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या फिर आ, पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कर लो यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ठीक है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज यहीं पे कर सकते हैं pi sigma pi lone pair sigma positive charge ठीक है कोई कोई किताब में कोई कोई बुक में किस तरीके से करता है पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज अलग से छठा कंडीशन दे देता है ठीक है तो ये इसी में रखना है तुमको पाई सिग्मा लोन पे या पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज करके दिखाएंगे तुमको यहाँ पर ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि pi sigma positive charge pi sigma positive charge इस इस स्पीसीज में इस स्पीसीज में तुमको पहचानना है कैसे पहचानोगे चलो हम एग्जांपल इधर साइड में लिखते हैं C H two double bond C H single bond C H two positive charge ठीक है इस तरीके से अब देखो ये इसमें ये कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और ये कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो देखो कंजुगेशन बना कि नहीं pi sigma positive charge pi sigma positive charge pi sigma positive charge तो इस तरीके से तुमको पहचानना है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन है कंजुगेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल बन ठीक है एक केस बन रहा है कौन सा केस बन रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव तो इसमें रेजोनेंस होगा कैसे रेजोनेंस होगा कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे ठीक है तो इस केस में वो रेजोनेंस होगा चलिए एक और केस के लिए ये मेरे पास दूसरा case C H two double bond C H C H two negative इस केस में तो देखो निगेटिव चार्ज या लोन पेयर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर ये भी क्या होगा पाई सिग्मा अब देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज ये भी कंजुगेशन का एग्जाम्पल कंजुगेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल तो इस केस में भी इस स्पीसीज में भी रेजोनेंस होगा तो सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि रेजोनेंस होगा या नहीं ठीक है सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा यदि होगा तो क्या होगा किस तरीके से होगा फिर हम बाद में देखेंगे लेकिन पहले मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पीसीज के अंदर तुमको ये समझना होगा कि रेजोनेंस होगा या फिर नहीं ठीक है तो इतना ये जो है मेरे पास ये इतना टाइप का कंजुगेशन है इतना टाइप का कंजुगेशन है इस कंजुगेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कंजुगेटेड सिस्टम होगा या फिर नहीं होगा ठीक है अब लिए एक एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल लिए कंजुगेशन में pi sigma positive charge pi sigma positive charge ठीक है पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा जब वैकेंट ऑर्बिटल होगा तब अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल देते जाते हैं ये एग्जाम्पल है मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है कौन सा इस वाला C H two C H two C H single bond C H two positive charge अब देखो इधर यहाँ पर क्या बोले थे रेजोनेंस में होता क्या है रेजोनेंस में यदि तुम पिछले क्लास को या स्टार्टिंग में तुमको अब आज स्टार्टिंग में बताया कि रेजोनेंस क्या है एक फेनोमेना है जिसमें डी ऑफ क्या चीज होता है बाई इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है ठीक है delocalisation of pi electron positive charge negative charge free radical इस तरीके से इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं तो क्या होगा देखो यहाँ पे ऑर्बिटल खाली अब इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कार्बन के पास चार ऑर्बिटल ठीक है मतलब चार गुण बनाने का कैपेसिटी तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ये क्या होगा सी ठीक है ये है सिंगल बोन्ड सी ठीक है ये है तुम्हारे पास सी एच टू ठीक है अब इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा इंटरनली देखते हैं क्या है कार्बन के का एटॉमिक नंबर कितना छ एटॉमिक नंबर छ का मतलब क्या होगा one S two two S two two P two इस तरीके से जब एक्साइटेड uh, स्टेट में होगा तो यहाँ क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या होगा तीन इलेक्ट्रॉन चलाएगा इस तरीके से एक एक एक ठीक है तो कितना बॉन्ड हुआ कितना बॉन्ड बनाएगा चार ठीक है एक बनाता है एस के साथ और तीन बनाता है पी के साथ ठीक है कार्बन एक एस के साथ बनाएगा और तीन पी के साथ बनाएगा अब देखो ये भी कार्बन है ये भी कार्बन कार्बन कार्बन के इसमें दो बॉन्ड बना कौन सा एक सिग्मा और दूसरा कौन सा बॉन्ड बना पाई तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक कार्बन लिख दिया कार्बन लिख दिया ठीक ये एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ एस ऑर्बिटल के साथ और तीन बॉन्ड बनाएगा एक पी एक्स के साथ दूसरा पी के साथ तीसरा पी के साथ ठीक है अब क्या होगा इसका एक ऑर्बिटल एस इसका एक ऑर्बिटल एस और दूसरा कार्बन का एक ऑर्बिटल एस आपस में मिलके एक बना लिया कौन सा सिग्मा बोन्ड इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना लिया ठीक है चलिए अब दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या क्या करेगा अब देखो इसके पास तीन ऑर्बिटल और है कौन कौन सा एक पी एक्स इस तरीके से पी एक्स पी एक्स कैसा होगा इस तरीके से पी एक्स पी वाई और कौन सा पी जेड या पी एक्स इधर ले, ले लो पी वाई इधर ले लो और पी जेड कैसा होगा इस तरीके से पी जेड ऐसा ही होता ना ऐसा ही होता ना P X P Y P Z याद होगा तुम लोगों को तीन और वाइटल कौन कौन सा होता है पी एक्स इस तरीके से लेते हैं ना पी एक्स और वाइटल पी वाई किस तरीके से लेते हैं इस तरीके से पी वाई लेते हैं और पी जेड किस तरीके से लेते हैं इस तरीके से पी जेड और वाइटल लेते हैं यस या नो ठीक है तो यहाँ कार्बन के आपका एक एस ऑर्बिटल है और तीन पी ऑर्बिटल कौन कौन सा पी एक्स पी वाई और पी जेड चलिए तो ये कार्बन का कार्बन का बोन्ड बना लिया है एक पी एक्स के साथ बनाएगा देखो किस तरीके से यदि हम सीधा सीधा इसमें एक चीज एक्सप्लेन कर लें कि कार्बन का ये जो बॉन्ड होगा एक सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बना होगा कार्बन का देखो एक कार्बन ले लिया और दूसरा कार्बन ले लिया ठीक है तो एक बॉन्ड बना होगा इस तरीके से इसका और इसका मैच कर देंगे तो ये बन गया सिग्मा और दूसरा कैसे बना होगा ये इस तरीके से इसका और इसका बना होगा पाई पाई कैसे बनता है इसी तरीके से लेक्ट्रल ओवरलैपिंग होता है पाई बनाने के लिए याद है किसी को ये केमिकल बॉन्डिंग में yes, ठीक है पाई बॉन्ड इस तरीके से बनता है ठीक है ये कौन सा बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है ये है सिग्मा बॉन्ड और ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे ये बॉन्ड है पाई तुम्हारा ये कौन सा बॉन्ड है पाई ये कौन सा बॉन्ड है पाई इस तरीके से अब बताओ मुझे यहाँ पर दूसरा तीसरा कार्बन एक और फिर से ले लेते हैं तीसरा कार्बन यहाँ से फिर से ले लिए ये ठीक है इस कार्बन में ये जो है पैरल जो ऑर्बिटल ठीक है ये इसमें वैकेंट है ये खाली पड़ा हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा यही पाई इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होके देखो इधर से शिफ्ट होके ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको खत्म कर इधर से शिफ्ट होके ये शिफ्ट किए और किधर चला जाएगा इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा ठीक है इधर चला जाएगा ये शिफ्ट हुआ ये इधर शिफ्ट होके इधर चला जाएगा ये किधर चला गया इधर इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग में इसी को बोलते हैं डी लोकलाइजेशन पहले कहां था यहां पर अब शिफ्ट होके यहां चला गया क्यों चला गया क्योंकि देखा इधर पॉजिटिव चार्ज ठीक है पॉजिटिव चार्ज है वैकेंट है चलो भाई इधर से इधर चला गया तो अब मुझे बताओ इसका इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो ऑलरेडी इधर भी है भी क्यों क्योंकि चाहे इसके साथ बॉन्ड बना या इसके साथ बॉन्ड बना इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है ठीक है अभी इसके पास था अब इसके पास चला गया ठीक है अभी इसके पास नहीं था इसके पास था ठीक है इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इसमें यहाँ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा ठीक है यहाँ वैकेंट हो जाएगा बैटर वैकेंट बैटर होगा ना यहाँ पर क्या होगा ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा इस कारण से हम क्या लिखेंगे इस कारण से हम क्या लिखेंगे अब तुमको लिख के दिखा दें यहाँ C H two double bond C H single bond C H two अब क्या होगा इसी चीज को हम इस तरीके से दिखाते हैं किस तरीके से दिखाते हैं तो ये डबल बोन्ड को हम दिखाया कि यहाँ से ये कहाँ चला गया यहाँ पे ठीक है तो यहाँ से यहाँ पे चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन किसका था ये पाई पाई बोन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन किसका था इस कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन किसका था इस कार्बन का ये दोनों शिफ्ट होके यहाँ चला गया बना लिया बॉन्ड इधर ठीक है इधर दिखाते हैं तुमको इस तरीके से C H two single bond C H यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से सी एच टू इस तरीके से बना लिया अब देखो यहां से शिफ्ट होके यहाँ चला गया तो अब मुझे बताओ एक ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहा चला गया यहाँ पर दूसरा इसका ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कहा चला गया यहाँ पर तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का कमी था इसको तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया जिसके तो कारण से ये क्या हो गया न्यूट्रल लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ पे तो इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू में क्या डिफरेंस दिखा तुमको कि स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू में यदि हम बोलें कि कार्बन वन कार्बन टू और कार्बन थ्री इसमें भी one two three carbon one two three देखें तो इस पहले जो पहले क्या था कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में डबल बोन था अब क्या है कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में सिंगल बोन पहले क्या था कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड था अब क्या है कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच में डबल बोन है ठीक है पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन थ्री के पास था अब पॉजिटिव चार्ज कहा है कार्बन वन uh, के पास ठीक है तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो क्या कहलाया ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाया resonating structure R S resonating structure ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं resonating structure resonating structure resonance होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं ठीक है बहुत सारे बच्चों को डाउट हुआ होगा चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पहले आ, पहले मेरे पास क्या कंडीशन था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था इधर सिंगल बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम किस तरीके से दिखाते हैं यहाँ कार्बन हम तीन ले लिए एक दो दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन ठीक है पहले क्या था यहाँ पर यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ इस तरीके से पाई बॉन्ड बना हुआ हम रेजोनेंस में तुमको क्या सिखाया रेजोनेंस में डी और पाई इलेक्ट्रॉन होता है इधर वैकेंट और बैटल था इधर कुछ और बिल्कुल खाली और बैटल था तो ये क्या हुआ ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया इधर शिफ्ट हो गया ठीक है ये इधर शिफ्ट हो गया इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया पाई इलेक्ट्रॉन ठीक है तो क्या होगा इधर पाई बॉन्ड जो था वो खत्म इधर जो पाई बॉन्ड था वो खत्म ठीक है तो इधर शिफ्ट होने से क्या फायदा हुआ इधर शिफ्ट होने से क्या हुआ कि इधर का और बैटल खाली हो गया इधर का और बैटल भर गया इधर जो खाली और बैटल था वो भर गया तो भरने से क्या हुआ इधर का पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन इधर क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग इस चीज को दिखा देते हैं तो इसी चीज को हम लोग स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला टाइप का लिखे हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं इस तरीके से और कैसे शो करेंगे तो देखिए यहाँ पर किस किस तरीके से शो करेंगे कि देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको एरो से दिखाएंगे डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है इस डबल बॉन्ड को कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो उसका इस तरीके से एरो देंगे कि ये इधर मूव कर सकता है ये इधर भी मूव कर सकता है डबल एरो ठीक है टू साइडेड एरो देंगे ठीक है और दिखाए क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी किसको होगा इसको इस पर पॉजिटिव चार्ज मिलती है और इसका चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस मिला है एक्स्ट्रा मिला तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक खत्म होगा तो ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ सबको क्लियर है क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर yes, ठीक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अब मुझे बताओ यहाँ पर फिर से आप नीचे चलते हैं ठीक है ये हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा अब देखो एक चीज कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाया ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ठीक है ये मेरा दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसका हम एक ये रेजेंटिंग स्ट्रक्चर के बाद रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर कर सकते हैं या हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर के किस तरीके से ड्रॉ करोगे तो सिंपल सा प्ले स्केलेटन ड्रॉ कर दो C H two single bond C H single bond C H two देखो सिग्मा बोन्ड तो शिफ्ट नहीं करता ना सिग्मा बोन्ड शिफ्ट नहीं करता एटम रेजोनेंस में शिफ्ट नहीं करता देखो जो एटम जहां पर है वहीं पर रहेगा ठीक है एटम शिफ्ट नहीं करता अब मुझे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट किया वो मुझे बताओ कहाँ है कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट किया तो इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक शिफ्ट किया तो जहां से जहां तक शिफ्ट किया तो इस तरीके से शो करते हैं इस तरीके से शो करते हैं ठीक है अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप हुआ था तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी दिखा देंगे और यहाँ पर दिखा देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा इसका real hybrid structure real hybrid structure hybrid structure ठीक है रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर के भी नाम से जाना जाता है ठीक है तो किस तरीके से एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता ठीक है एटम्स मूव नहीं करते अपने पोजिशन से कौन कौन मूव करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल्स तो पहले स्केलेटन ड्रॉ कर लो स्केलेटन में क्या निकला C H two sigma one C H इस तरीके से स्केलेटन अब देखेंगे कहां से कहां तक मेरा ये ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया वहां से वहां तक तुम डॉट डॉट डॉट डॉट दिखा दो ये डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन ना तो इसके बाप का है ना इसके बाप का मतलब समझ लो कि ये कहीं कभी इस पर आ रहा है कभी इस पे आ रहा है मतलब ये दोनों हाँ, मतलब बहुत स्पीड से एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहता है तुरंत तुरंत तुरंत तुरंत तुरंत इस तरीके से चलते रहता है जिस तरीके से हम बोले कि बताओ अभी तुम्हारे सर के ऊपर फैन घूम रहा है फैन घूम रहा है ना मान लो कि करंट नहीं भी है तो तुम सपोज फैन तुम्हारे सर पे घूम रहा है इस तरीके से रोटेट हो रहा है ठीक है ये है तुम्हारा फैन इस तरीके से घूम रहा है हम पूछे चलते हुए फैन में कि बताओ फैन कहाँ पे मतलब पंख पंख इसका जो ये एक ये है वो कहाँ पर है तो तुम बोलोगे कि ये तो कब जब यहाँ बोलेंगे तो वो यहाँ चल जाएगा ये यहाँ होगा तो यहाँ चला जाएगा ठीक है तो हम यूनिफॉर्म तरीके से वो फैन यदि रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यस या नो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन इसका इसका नहीं है ठीक है इसका नहीं है रेजोनेंस जब हो रहा होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ होगा कभी वहां होगा कभी वहां होगा कभी यहाँ होगा इस कारण से हम इस तरीके से डॉट डॉट डॉट डॉट करके दिखा देते हैं पॉजिटिव चार्ज कभी एक जगह स्टेबल नहीं बना रहता है पॉजिटिव चार्ज कभी यहाँ होगा कभी वहां होगा कभी वहां होगा कभी यहाँ होगा ठीक है इस तरीके से तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे पूछ देते हैं क्यों सर ऐसे क्यों क्यों बोल देते हैं हम लोग कि एक रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट स्टेबलाइजेशन को बढ़ाता है क्यों तो इसका रीजन ये है कि बताओ कभी ए, अभी एक इलेक्ट्रॉन का कमी था एक इलेक्ट्रॉन का कमी था इस स्ट्रक्चर में कहां पर कार्बन नंबर तीन पर लेकिन रेजोनेंस होने से क्या हुआ ये अपना इलेक्ट्रॉन का कमी जो है वो किसको दे दिया कार्बन नंबर वन मतलब कुछ देर के लिए ही सही लेकिन कुछ देर के लिए ही सही लेकिन इसको फील तो हुआ ना कि मेरा ऑर्बिट पूरा है ठीक है तो आ, ये कुछ देर के लिए समझ सपोज सपोज किए कि 30 सेकेंड के लिए 30 सेकेंड में 15 सेकेंड तो इसके पास होगा ना ऑक्टेट भरा ठीक है ये किसके कारण है तो रेजोनेंस के कारण एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जिसके कारण क्या है ये भी स्टेबलाइजेशन में आधा हाफ स्टेबलाइजेशन स्टेबल है और ये भी हाफ स्टेबल तो जितना ज्यादा जितना ज्यादा और समझ लो या इस तरीके से समझ लो किसी एक के ऊपर कर्जा ठीक है कर्ज का मतलब एक के ऊपर एक करोड़ का कर्ज ठीक है वो क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसका मान लो दस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता तो दस जगह पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता ठीक है मतलब फैलता ठीक है तो दस जगह अपना पॉजिटिव चार्ज को फैला दिया मतलब अब एक करोड़ का जो लोन है वो कितने जगह दे दिया दस जगह दे दिया दस दस लाख में कर दिया तो इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता या ज्यादा होता कम होता ठीक है या फिर ये भी तुम समझा बताए थे तुम लोगों की हमेशा always charge species less stable with compare to uncharged species अब मुझे बताओ लेस चार्ज स्पेसिज है ये बात बोलेगा कि हम तो चार्ज हैं स्टेबल नहीं है ठीक है स्टेबल के लिए मुझे अनचार्ज होना पड़ेगा तो कुछ देर के लिए ही सही लेकिन ये तो अनचार्ज हुआ ना हो सकती ठीक है इस कारण से इस कारण से हम बोल सकते हैं कि there this is the stabilising phenomena ठीक है resonance is the stabilising phenomena बोल सकते हैं कितने लोगों को ये क्लियर हुआ जरा सा एक्सप्लेन करो मुझे uh, बताओ मुझे जरा सा इतना तक क्योंकि अब आगे रेजोनेंस uh, मेरा ये कोर कंसेप्ट समझ चुके हैं ठीक है अब हम समझेंगे कि हाउ टू ग्रो रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर बहुत सारा तो दस बीस स्ट्रक्चर लेंगे ग्रो करेंगे रेजोनेटिंग रे, रे, उसका रियल हैबिट स्ट्रक्चर और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बस यही काम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख गए तुम तो समझो कि तुम्हारा ये टॉपिक फिनिश ठीक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है चलिए तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बैठे अब नहीं रहना अब सिर्फ सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है लेक्चर सुनने से तुम्हारा कोई काम होगा नहीं ठीक है कोशिश करो पेन कॉपी जल्दी से निकालो तुम लोग बहुत सारे लेट के सुन रहे हो बहुत सारे खाना खाते हुए सुन रहे हो बहुत सारे कुछ कुछ करते हुए सुन रहे हो ठीक है तो अब अब क्या करोगे तुम मुझे दिखाओगे रेजोनेंस ये करके ठीक है चलो जल्दी से मुझे इसका ड्रॉ करके देख दिखाओ जरा से जल्दी ठीक है ओहो चलिए अब मुझे बताओ यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाओ इन सब का कौन सा दिखाओ क्या इस स्ट्रक्चर का इस एग्जांपल नंबर टू का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर दोनों ड्रॉ करना ठीक है एग्जाम्पल नंबर टू का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ठीक है रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना दो ही करो पहले देखते हैं दो करके क्वेश्चन पूछें हम एक एक करके लिख लिए कितने लोग लिख लिए जल्दी क्वेश्चन सर एक मिनट सर हो गया चलिए कितने लोग ट्राई किए कितने लोग ट्राई किए जल्दी से बताओ मुझे एक तो हो गया तुम्हारा और यस सत्यम it है सर हो गया चलो देखो मिलाओ जरा सा मिलाते हैं एक बार देखो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया पहले ये देखो कितने हो गया कितना आया ऋतु सिर्फ तीन आया तीन आया मतलब रियल वाला मिला करके और दो जगह और पॉजिटिव चार्ज आया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पूछ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितना होगा देखो क्या होगा पहले तो ये पहचानना होगा तुमको कि, कि रेजोनेंस हो रहा है या फिर नहीं देखो कैसे पहचाने के pi sigma positive charge resonance हो रहा है ठीक है रेजोनेंस कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है रेजोनेंस हो रहा है क्या होगा जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा तो बताओ मुझे एक नंबर पर एक दो नंबर तो बीच वाला है ठीक है दो नंबर तो बीच वाला है एक नंबर से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर चला जाएगा इसके पास तो एक नंबर पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा देखो एक नंबर पॉजिटिव चार्ज हो गया ये पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ चलाया यहाँ पे ठीक है तो पहला स्ट्रक्चर ये दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा ये ठीक है अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा फिर से यहाँ से ये उठ के कहा चलाया इस तरीके से ये इस तरीके से ठीक है अब तो देखो ये इलेक्ट्रॉन उठ के चलाएगा इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से होगा यहाँ पर कर दिया अब चेक करते हैं क्या pi sigma sigma positive charge अगला रेजोनेंस नहीं होगा तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया तीन एक दो तीन इस तरीके से अब यदि रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करोगे सिंपल सा पहले इस तरीके से बना लो ठीक इस तरीके से बना लिया अब कहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ से ठीक है पाई इलेक्ट्रॉन का किस किस बॉन्ड पर आया किस किस बॉन्ड पर आया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह आया तो यहाँ से dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot करके तुम रख दो पूरा यहाँ तक ठीक है यहाँ तक डॉट डॉट डॉट करके दे दिया ठीक है अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया ठीक है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ यहाँ यहाँ क्लियर तो ये हो गया तुम्हारा इसका कौन सा real hybrid structure R H real hybrid structure real hybrid ठीक है और इस ये कौन सा हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एस ये तीनों कौन सा हुआ आर एस ये तीनों कौन सा हुआ आर एस ठीक है ये तीनों कौन सा हुआ आर एस तो फर्स्ट था मुझे बताओ कितने लोगों का सही है जिनका सही नहीं हुआ एक चलो वॉइस सही है प्रिंस और किसी का वॉइस लाइक कर रहा है क्या हाँ, नहीं ना ठीक है चलो तो नो चलो किसी अब बताओ मुझे कितने लोग अंजलि तुमसे बन गया सुरक्षा यस सर सही है तुम्हारा सही हाँ दीप्ति तुम्हारा बन गया ठीक है गुड राज तुमसे हो चुका है बहुत अच्छा सत्यम तुम्हारा रवि ट्राई नहीं किया होगा तुम शशिकांत ठीक है ठीक है चलिए दूसरा एक बार और ट्राई करो एक बार और ट्राई करो जल्दी से दूसरा ये वाला ट्राई करो जल्दी से बन गया कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया तीन ही आया उसमें भी तीन आया ना ठीक है चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन सा मिलाना मैच करना ये है तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीनों ठीक है और रियल हाइब्रिड कैसा होगा ये है रियल हाइब्रिड तुम्हारा चलिए ठीक है तो इसमें किस तरीके से पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है रेजोनेशन रेजोनेंस हो रहा है ये शिफ्ट होगा कहाँ पर यहाँ पे शिफ्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ये इधर आएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा देखो यहाँ पे जनरेट हो गया कैसा स्ट्रक्चर बना इस तरीके से इस तरीके से ड्रॉ कर लो यहाँ पर यहाँ पर और ये इधर है ना ठीक है और कौन सा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चलाया यहाँ पर चलाया पॉजिटिव चार्ज ठीक है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला तो ये है तुम्हारा यदि हम रियल हाइब्रिड डोज ड्रॉ करें तो एक कितने कार्बन का एक दो तीन चार पांच छ ठीक है तो छह कार्बन का एक दो तीन चार पांच छ देखो लोन पेयर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक चला है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला इस कार्बन पर आया इस कार्बन पर है इस कार्बन पर यहाँ तक है तो dot dot dot dot dot dot यहाँ तक कोई बच्चा यहाँ तक डॉट गलती से दिया तो डीएल हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा गलत हो जाएगा डॉट डॉट कहाँ से कहाँ तक होगा जहां से जहां तक पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किया है रिमेम्बर जहां से जहां तक पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किया है वहीं तक होगा देखो मैं येलो करके दिखाता हूँ ठीक है यहाँ से लेके यहीं तक रियल है पाई इलेक्ट्रॉन होगा कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पाई डॉट डॉट डॉट यहीं तक क्यों रखें कितने लोग क्लियर है सबको पता मुझे डॉट डॉट डॉट यहीं तक रखे ठीक है यस सर वहीं तक दिए थे हाँ गुड यहीं तक दिए ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल अब देखो एक दो तुम घर से करके रखोगे ताकि टाइम बचे मेरा यहाँ पर ये दोनों तुम घर से करोगे एक ये वाला ठीक है चलो लिख लो तुम स्ट्रक्चर सिर्फ अभी स्क्रीन शॉट नहीं लेना है तुमको बता देते हैं ठीक है स्क्रीन शॉट नहीं लेना है ठीक है अब स्क्रीन शॉट ले लो चलो स्क्रीन शॉट ले लो तुम ये तुमको दिखाई देते हैं चलो एक एक दो दिखाई देते हैं एक दो ठीक है ये वाला एग्जाम्पल हम करते रहते हैं ये वाला तुम घर से करके लाओगे ठीक चलो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा ये वाला लेते हैं हम एन एच थ्री वाला ये कभी कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और खासकर जब पढ़ना स्टार्ट करोगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो वहां पर कंफ्यूज होना हो जाओगे तुम लोग क्योंकि इस इस क्वेश्चन में रेजिडेंस का कंडीशन तो बनता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ठीक है इस कंडीशन में पाई सिग्मा ये पाई ये कौन सा है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये पाई यहां बन रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है तो क्या होगा अब ये क्या रेजोनेंस होना चाहिए लेकिन इस केस में देखो लिमिटेशन भी लिमिटेशन क्या है नाइट्रोजन का के साथ लिमिटेशन नाइट्रोजन के साथ लिमिटेशन ये है कि नाइट्रोजन बच्चा है इसका पेट छोटा है पेट छोटा होने का मतलब नाइट्रोजन यदि रेजोनेंस करवाओगे इसमें तो रेजोनेंस करवाओगे तो क्या होगा ये शिफ्ट होगा इधर ठीक है ये शिफ्ट होगा इधर शिफ्ट करवा दिए चलो शिफ्ट करवा देते हैं शिफ्ट कर पाने में कुछ जाएगा नहीं शिफ्ट करवा दिए यहाँ पर तो यहाँ क्या होगा पाई कौन होगा एन एच थ्री नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म ये पॉजिटिव चार्ज तुम यहाँ ले आए ठीक है ये पाई बॉन्ड यहाँ है ये पाई बॉन्ड ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर दिया लेकिन इस तो नाइट्रोजन में प्रॉब्लम क्या है इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है नाइट्रोजन अब देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है तीन हाइड्रोजन के साथ और दो इधर टोटल पांच बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है पांच बॉन्ड बना रहा है फाइव बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन चूंकि पांच बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है इस केस में तो ये क्या होगा ये नाइट्रोजन का भी मतलब नाइट्रोजन का एबिलिटी है मैक्सिमम बनाने का तो फोर बॉन्ड बनाने ठीक है देखो नाइट्रोजन का केस देखो नाइट्रोजन के पास तो नानी पापा अस्पताल सब बीमार ठीक है इस केस में नाइट्रोजन का कैपेसिटी ही है नाइट्रोजन के पास थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से ठीक है तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो तीन बॉन्ड वो बड़ी खुशी से बनाएगा बहुत अच्छे तरीके से खुश होकर बनाएगा तीन बॉन्ड हमेशा तीन बॉन्ड वो अच्छे तरीके से बनाएगा ठीक है इन सब पूरे ग्रुप में तीन बॉन्ड ही बनाएगा पूरे ग्रुप तीन बॉन्ड बनाता है अच्छे तरीके से लेकिन चौथा बॉन्ड बनाएगा कब चौथा बॉन्ड ये कब बनाएगा देखो जैसे एग्जाम्पल देते हैं N H three N H three में तुम देखते हो कितना बॉन्ड बनाता है ये एन एच थ्री तीन हाइड्रोजन का तीन बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन दिया अपना इलेक्ट्रॉन दिया अपना इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से तो ये तीन बॉन्ड अच्छे तरीके से बनाता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है ठीक तो लोन पेयर और तीन बोन्ड के कारण इसका और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होगा चलो तो नाइट्रोजन तीन बोन्ड बनाया अच्छे तरीके से अब चौथा बॉन्ड कब बनाएगा जब वो बेस की तरह ट्रीट करेगा कब किसकी तरह बेस की तरह बेस का मतलब जो लोन पेयर दे दे जैसे मान लो नाइट्रोजन के सामने एच प्लस नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ठीक तो नाइट्रोजन के पास सामने एक लोन पेड़ के पास एक लोन पेड़ उसके सामने कोई भिखारी प्रेजेंट भिखारी को आया भिखारी का मतलब एच प्लस देखो एच प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है ये कह रहा है मुझे दो इलेक्ट्रॉन दे दो ठीक है स्टेबल मतलब स्टेबल होना है मुझे दो इलेक्ट्रॉन दो तो नाइट्रोजन देखा मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन का तो ऐसे पड़ा हुआ है जो लोन पेयर के फॉर्म में ये क्या सोचा इस क्यों ना इसको बोन्ड मतलब इसको हम दे देते हैं अपना दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो किस तरीके से नाइट्रोजन चौथा बनाता है बॉन्ड वो बॉन्ड कौन सा होगा वो बॉन्ड कौन सा होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किस क्या खासियत है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है दोनों इलेक्ट्रॉन देता है दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है तो नाइट्रोजन इस तरीके से कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया हाइड्रोजन को कौन नाइट्रोजन दे दिया ठीक है तो इसी को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं कौन सा बॉन्ड बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम लोगों को पता होगा कि coordinate bond is a special type of covalent bond in which lone मतलब in which electron pair is shared by any one of the atom देख लो electron pair is shared by one of the atom देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर किया जा रहा है किसी एक एटम के थ्रू इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा कोऑर्डिनेट ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब मुझे बताओ या ऑर्डिनेट बोला जाता तो खैर तो नाइट्रोजन के पास कितना पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन के पास पॉसिबिलिटी एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा कहां से बनाएगा पॉसिबिलिटी नहीं पांचवा तुम बोलोगे सर ये जैसे जिस तरीके से फॉस्फोरस बना लेता है ठीक है पांच फॉस्फोरस बनाता है कितना फॉस्फोरस का कैपेसिटी है पांच पांच बोर्ड बनाने का मतलब दस दस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रखने का जैसे पीसीएल फाइव पीसीएल फाइव में PCl5 में फास्फोरस जो है पांच पांच बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन इस तरीके से पांच पांच बॉन्ड बनाता है अब पूछोगे ये क्यों बना रहा है तो इसका रीजन क्या है कि ये थोड़ा मतलब देखते हो ना एक ऐसा आदमी जो कभी कभी भोज हो या फिर अच्छा पार्टी फंक्शन हो तो उसमें घर में खाना खाएगा पांच रोटी ठीक है और कभी अच्छा खाना मिल गया उसको तो पंद्रह रोटी पूरा करते हैं देखते हो कभी कोई तुम्हारे पड़ोसी मान ले या कोई इवन घर में ही कोई हो सकता है या तुम ही हो सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो ऐसे लोग होते हैं जो घर में पांच रोटी लेकिन यदि यदि कोई फंक्शन हो जाए तो उसमें पंद्रह पंद्रह पूरा कर देंगे ठीक है आज थोड़ा चिकन बिरयानी मिल गया तो पूरा प्लेट दो दो प्लेट तीन तीन प्लेट निपटा देंगे तो ऐसा है फॉस्फोरस का कहानी फॉस्फोरस के पास ऐसा रीजन क्या है फॉस्फोरस का फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है यदि कोई पूछे तुमसे कि आखिर क्यों फॉस्फोरस पांच पांच बॉन्ड बना लेता है इसके पास D vacant D orbital vacant D orbital है तो ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है तुम्हारे लिए वैकेंट डी और वाइटल होता है जैसे तुम तुम बोलते हो ना कि तुम आ, तुम जैसे भोज में पहुंचे तुम उसका सुगंध सुगंध करके तो क्या हो गया तुम्हारे पेट में एक्स्ट्रा स्पेस बनना स्टार्ट हो गया कि नहीं आज तो हम दो तीन प्लेट एक्स्ट्रा निपटाएंगे उसी तरीके से फॉस्फोरस के साथ भी कहानी है कि फॉस्फोरस देखा नहीं क्लोरीन को क्या किया वो अपना डी और बैटल को एक्सपेंड कर दिया चल आज आप बैठ चल ठीक है तो यहाँ पर एक क्लोरीन दो क्लोरीन तीन क्लोरीन चार क्लोरीन पांच क्लोरीन नॉर्मली तीन क्लोरीन के साथ बोन बनाता है लेकिन दो क्लोरीन एक्स्ट्रा ये क्या करता है अपने डी और बैटल के साथ बोन बना देता है ठीक है इस कारण से पीसीएल फाइव का फॉर्मेशन होता है तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि एन क्यों नहीं बनता है बच्चों और पी क्यों नहीं बनता क्यों बन क्यों बन जाता है ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लास ट्वेल्थ में हो ही क्लास ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ का पी ब्लॉक में क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ ठीक है दो मार्क या तीन मार्क के लिए कि P N C L five does not exist but P C L five exist तो इसका रीजन क्या लिखोगे क्योंकि इसका रीजन क्या है कि पी सी एल फाइव के पास वैकेंट डी और वाइटल होते हैं vacant D orbital P have एल D orbital due to that क्या होगा ये आ, अपना बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी को बढ़ाता है जबकि N के पास नाइट्रोजन के पास does not have any कौन सा D orbital अब देखियो क्यों नहीं डी ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन का और यदि हम देखें एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर का कितना होता है नाइट्रोजन का सात one S two two S two two P या थ्री क्या टू के पास डी होता है क्या नहीं तुमको याद होगा one S two S two P three S three P three D D start होता है थ्री तीन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड तो ऑर्बिट से डी स्टार्ट नहीं होता तो इसका तो इलेक्ट्रॉन टू में ही खत्म हो गया ना लेकिन फॉस्फोरस में क्या होगा three S three P three D भी चलेगा थ्री डी वैकेंट रहेगा तो ये क्या होगा एक्सपेंड होकर अपना इलेक्ट्रॉन इसमें कर देगा इसी कारण से क्या होगा डी ऑर्बिटल खाली रहता कितने लोगों को ये थोड़ा मोड़ा समझ में आया बट बाकी तो एक्सप्लेन करेंगे पी ब्लॉक में इसके बाद इसका रीजन तो यहाँ पर मुझे बताओ कितने लोग समझ गए इस चीज को सत्य प्रकाश हिमांशु ठीक है तो इस तरीके से तुम लोग को क्लियर हो चुका है ये क्यों नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रो होगा क्यों नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना पाएंगे इसका ठीक है अक्सर क्वेश्चन रहता है कि ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं क्या ये रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है नहीं क्यों रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो ये क्यों गलत है कि nitrogen can never be pentavalent ठीक है आप पूछे कोई ऐसा फिर से पूछते दे कि पेंटावेलेंट भैया क्यों नहीं होगा तो क्या लिख बताओगे कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते ठीक है पेंटावोलेंट क्यों नहीं होगा तो लिखोगे यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लोगे तुम क्यों do not have vacant D orbital orbital ठीक है इसको हटा दो इसका हमें दिख रहा है ठीक है वैकेंट डी ऑर्बिटल ठीक है चलिए एग्जाम्पल अब यहाँ पर ये इसको ड्रॉ कर लेना ये तुमसे बनेगा क्लोरीन के पास कैपेसिटी है बट यही कहानी क्लोरीन के पास नहीं है क्लोरीन नहीं बनाएगा लेकिन क्लोरीन बना सकता है क्लोरीन का एक्सपेंड करने का टेंडेंसी है अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करने का टेंडेंसी है इस कारण से यह स्ट्रक्चर शो करता ठीक है तो चलिए इसका भी ड्रॉ करना है तुमको इसका भी ड्रॉ करना है तुम एक दो ड्रॉ कर लो ये ठीक है चलो ये तुम्हारा काम है ड्रॉ करने का ठीक है ये ड्रॉ करने का चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों ले लिया तुम लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिया ड्रॉ करोगे इसका यस yes, चलो हाँ तो नेक्स्ट है तुम्हारा पाई सिग्मा लोन पेयर और pi sigma negative charge pi sigma lone pair या पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज ये है कंजुगेशन मुझे बताओ पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का मतलब हम देखिए एग्जाम्पल दिए पहले इसका एग्जाम्पल एक दे देते हैं तुमको पाई देखो ये है पाई बॉन्ड ये है तुम्हारा कौन सा पाई बॉन्ड ये है तुम्हारा कौन सा यहाँ पर रेड हो गया ना इसलिए तो हाँ। अब देखो ये तुम्हारा पाई बॉन्ड ठीक है और ये है सिग्मा बॉन्ड ये है तुम्हारा निगेटिव चार्ज तो ये भी रेजोनेंस क्या बन रहा है ये भी बन रहा है तुम्हारा कंजुगेशन का example pi pi sigma negative charge ये भी रेजुकेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल बनता है तो इस केस में क्या होगा देखो इस केस में यदि तुम इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवाओगे पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवाओगे तो प्रॉब्लम क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो इधर पाई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उधर पॉजिटिव चार्ज था तो एट्रैक्शन कर सकते हो तो एट्रैक्शन होता था शिफ्ट हो गया इधर लेकिन तुम इधर शिफ्ट करवाओगे तो ये गड़बड़ समझ में आया कि नहीं जैसे हम तुमको करके दिखाते हैं करके दिखाते हैं ये तुम्हारे पास आ, ये तुम्हारे पास सी एच टू एक एग्जाम्पल लिखे हैं C H two double bond यहाँ पर C H single bond C H two negative इस तरीके से और एक एग्जाम्पल दिखा है C H two double bond C H single bond C H two positive इस तरीके से देखो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए थे पाई बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर शिफ्ट मारिए इधर शिफ्ट कर दीजिए क्या दिक्कत है तो ये शिफ्टिंग गलत है ये दिखाना गलत है लेकिन ये दिखाना सही इसका रीजन क्या है ये दिखाना सही है इसलिए क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर वैकेंट और वाइटल वैकेंट और वाइटल में तुम खाली जगह पर किसी को ला सकते हो लेकिन एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे पड़ा हुआ है अब तुम वहां कहाँ से लाओगे ठीक है रिपल्सन होना स्टार्ट होगा ना यहाँ कोई रिपल्सन फील नहीं होता ये समझ लो अट्रैक्शन होगा चलो ये आइए आइए स्वागत करेगा तुम्हारा चलो आओ ठीक है सी एच टू और यहाँ single bond C H double bond C H two और इधर पॉजिटिव चार्ज कर लेकिन इस केस में ये दिखाना गलत होगा तो कैसे होगा कैसे किस तरीके से शो करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा जाता है उल्टा दिखा जाता है ये इस तरीके से ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया ये शिफ्ट हो गया ये इधर ठीक है तो अब देखो किस तरीके से ऐसे अब डबल एरो दे दिया अब C H two single bond C H double bond C H two देख क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर आ, तो कैसे समझेंगे इस चीज को समझो कि pi electron pi sigma negative charge resonance का कंडीशन बन रहा है डेवलप हो रहा है pi sigma negative charge resonance का कंडीशन बन रहा है तो क्या होगा इधर से शिफ्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है तो क्या होगा ये जैसे ही यहाँ पे आया तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन समेट के इधर ले लिया क्यों इसका रीजन ये है इसका रीजन ये है कि कार्बन कभी पांच बंड बना ही नहीं सकता अब बोलोगे सर पांच बॉन्ड कैसे हो गया देखो यहाँ पर जैसे तुम नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड चार बॉन्ड और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पांच बॉन्ड हो गया ना तो कार्बन कार्बन कभी अपना ऑक्टेट मतलब पेंटा नहीं ठीक है जिस तरीके से तुमको हम सिखाए ना अभी नाइट्रोजन के में उसी तरीके से कार्बन भी नहीं तो कार्बन के पास भी ऑक्टेट एक्सपेंड करने के लिए जगह नहीं है तो कार्बन पांच बॉन्ड बनाएगा नहीं तो क्या करेगा इस केस में जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आया जंप किया ये क्या हुआ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर हाइपोथेटिकली बता रहे हैं हाइपोथेटिकल सर प्रैक्टिकल तो प्रूफ नहीं है हाइपोथेटिकल है ये चीज ठीक इसका रीजन हम यही सब एक्सप्लेन करते हैं कि भाई निगेटिव चार्ज जैसे आएगा तो रिपल्सन के कारण ये शिफ्ट हो जाएगा इधर ठीक है क्योंकि ऑर्बिटल में जगह तो है नहीं ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो यदि ये आना स्टार्ट हुआ तो ये तुरंत से स्टार्ट हो जाएगा दूसरे ऑर्बिटल में तो देखो यहाँ पर हुआ क्या इस केस में नेगेटिव चार्ज कहाँ हो गया डेवलप हो गया यहाँ पर रीजन क्या है इसका देखो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये दोनों मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो ये जैसे ही यहाँ पे आया तो एक इलेक्ट्रॉन तो है ही इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था वो सिर्फ होना स्टार्ट हुआ इधर तो देखो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था ही दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास आया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी के पास आया तो क्या दिखाते हैं निगेटिव चार्ज से दिखाते हैं इस कारण से इस पर निगेटिव चार्ज को हम लोग शो करते हैं और वैसे भी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना निगेटिव चार्ज शुरू में होगा उतना ही निगेटिव चार्ज बाद में भी होगा लास्ट में भी होगा मतलब यदि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो टोटल नेगेटिव चार्ज या टोटल पॉजिटिव चार्ज मतलब नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट बना रहे बात समझ में आया कि नहीं तो ये है तुम्हारा इसका रीजन कितने लोगों को ये समझ में आया कि अच्छे तरीके से ड्रॉ करने के लिए बताओ मुझे अच्छे से जल्दी से एक्सप्लेन करो मुझे जल्दी से कमेंट करो अंजलि अमरजीत प्रिंस ठीक है राज रवीश एक मिनट सुरक्षा नो नो नो सुरक्षा कौन है कौन है सुरक्षा भारद्वाज हाँ सुरक्षा ओपन योर माइक बाकी सब जैसे लिखा है तुम कहाँ सो गए हाँ बोलो सुरक्षा क्या दिक्कत हुआ तुमको मयंक मयंक को बोलो क्या दिक्कत हुआ तो मुझे पता नहीं चला सर कि नेगेटिव साइन uh, क्या डबल बॉन्ड हो रहा है नेगेटिव साइन क्यों डेवलप हो गया देखो क्यों वो डेवलप हुआ यहाँ पर मुझे बताओ किसी के ऊपर किसी के ऊपर एक्स्ट्रा जैसे क्लोरीन है ठीक है क्लोरीन के ऊपर एक्स्ट्रा इधर एक क्लोरीन के ऊपर एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपना साइन दिखाएगा कि नहीं कौन सा साइन दिखाएगा निगेटिव तो जब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी के पास आता है तो वो निगेटिव चार्ज दिखाता है एक इलेक्ट्रॉन यदि जाएगा तो कौन सा चार्ज दिखाएगा पॉजिटिव बस इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लगाया कि क्या हुआ इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान से देखो तो पाई इलेक्ट्रॉन में ये जो इलेक्ट्रॉन था तो एक बॉन्ड बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से ये जब इधर शिफ्ट हुआ जब इधर शिफ्ट हुआ इधर शिफ्ट हुआ जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा हाँ, जब इधर शिफ्ट होगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही इस कार्बन का था ही ये बॉन्ड बना होगा कैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसका तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ठीक है तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था ही तो एक इलेक्ट्रॉन है चलो आ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका जो था वो शिफ्ट हो गया इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया ठीक है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये बोला शिफ्ट हो गया कहाँ इस पे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना इस कारण से इस पे निगेटिव चार्ज अब बताओ मुझे अब इसका चूंकि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं डेवलप हुआ इसका रीजन है कि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया भी इधर से आया एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो जितना गया उतना आया इस कारण से तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता ठीक है इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना बना हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो था वो चला गया तो चला गया तो जीरो चार्ज हो गया इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया इसमें निगेटिव चार्ज अब बताओ मुझे क्लियर हुआ क्या ये सर ठीक है मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ करोगे एनओ टू मतलब एनओ थ्री का नाइट्रेट एन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तुमको ठीक है नाइट्रेट एन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है देखो इस केस में पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज ठीक है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज तो एक बार ड्रॉ करके देखोगे pi sigma negative charge resonance का कंडीशन बन रहा है देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर ये दिया इधर ठीक है ये दिया इधर ये शिफ्ट हो गया इधर ठीक है ये शिफ्ट हो गया इधर ठीक है तो क्या हुआ इस पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड जनरेट होगा यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड जनरेट होगा या डबल बॉन्ड को इधर हम दिखाते हैं चलो हम करके दिखाते हैं कौन सा है तुम्हारा एन ओ थ्री माइनस ठीक है N double bond O N O three single bond O N O three minus इस तरीके से तुमको हम दिखा दिए निगेटिव चार्ज यहां भी दिखाया हुआ है यहां भी दिखाया हुआ है ठीक है तो अब मुझे बताओ क्या होगा इस केस में इस केस में ये वाला इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा इधर शिफ्ट होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा N single bond O negative यहां पर क्या डबल बॉन्ड ओ इधर ओ निगेटिव इस तरीके से अब क्या होगा फिर से ये इधर तो ये इधर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा टेन ओ निगेटिव यहाँ ओ निगेटिव सॉरी ओ यहाँ ओ डबल बोन और इधर क्या होगा ओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे फिर बाद में रियल हाइब्रिड में क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूव किया तीनों पर मूव किया था तो तीनों पर दे दिए और डेल नेगेटिव क्या होगा इस तरीके से तो अब मुझे बताओ कभी कभी बुक में खासकर जब सिंगेज पर हो गया तो उस केस में तुमको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पर देगा माइनस डेल अपॉन थ्री दे देगा ठीक है रीजन क्या है इसका माइनस डेल अपॉन थ्री दे देगा माइनस डेल अपॉन थ्री दे देगा रीजन क्या है इसका रीजन क्या है इसका क्योंकि एक जगह निगेटिव चार्ज यदि एक जगह निगेटिव चार्ज है वो कितने जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस तरीके से तो वन बाई थर्ड से डिवाइड करते हैं टोटल निगेटिव चार्ज का सम कितना होगा माइनस तो वन ठीक है तो कभी कभी इस तरीके से लिखा रहता है तो इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जस्ट इतना ही समझो कि ये नेगेटिव चार्ज किस तरीके से डिस्पर्स हो रहा है डिस्पर्स किस तरीके से हो रहा है कितने जगह डिस्पर्स हो रहा है उतना से तुम डिवाइड कर दोगे और कुछ नहीं ठीक है तो एक एग्जाम्पल और भी है C H two double bond C H single bond N H two ये एग्जाम्पल खास है एग्जाम्पल इसलिए खास हो गया कि ये है pi sigma pi sigma lone pair कौन सा ये pi sigma lone pair lone pair ठीक है तो लोन पेयर अब लोन पेयर को भी निगेटिव चार्ज की तरफ ट्रीट करो देखो लोन पेयर में तो हाँ तुमको दिख भी रहा है इसको हम दिखाते हैं तुमको C H two double bond C H single bond N H two इधर इस तरीके से है ये अब रेजोनेंस में क्या होगा क्या ये इधर जाएगा ये इधर होगा या फिर ये इधर होगा कौन सा होगा ए करेक्ट है या बी करेक्ट है जरा कमेंट करो मुझे जल्दी से बी करेक्ट है सब लोग कमेंट करो जरा सा बी करेक्ट है बी बी बी बी जल्द और तीन लोग बात आया और ऋतु चार और सब जल्दी बताओ जल्दी कमेंट करो अंजलि दीप्ति प्रभा संतोष कुमार मतलब हर्ष हर्ष समझ में आ रहा तुमको सर आज पहला दिन क्लास कर रहा थोड़ा मरा क्यों क्यों क्यों क्लास छूट गया तुम्हारा प्रॉब्लम पूछने वाले थे तुमसे क्या प्रॉब्लम हो गया था धनवाद ओहो और कल्पना कर रही है क्लास और कौन कौन था उसमें बैच में पांचवी है ही अभिनव केमिकल तो का एनर्जी स्टार्ट नहीं किया अभी नहीं कल्पना क्यों नहीं क्लास कर रही है अभी की थी छोड़ी था से रीजन मार था देखो फिर ये अंतिम अंतिम चांस है रेजोनेंस सीखने का देखो केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि तुम क्या बोले अब तुमको जब क्लास छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होगा यहाँ पे सर नहीं पता सर काम में आए हैं सर ओहो सर हम शशि को बताए थे शशि को बता दिए शशि को बता दिए सर सब बात अच्छा अच्छा ठीक है तो ठीक है pi sigma positive lone pair क्या होगा लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा ठीक है तो कौन सा बी करेक्ट है बहुत अच्छा तुम लोग को समझ में आया ये एक क्या है रॉन्ग है इधर से ये शिफ्ट होगा रीजन क्या है इसका रीजन बता सकते हो क्या रीजन है कि इधर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ये इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा इधर शिफ्ट होना स्टार्ट होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसा होगा C H two single bond C H double bond N H two अब क्या होगा देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा यस पॉजिटिव चार्ज होगा क्यों क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन में इधर दो इलेक्ट्रॉन आया ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो एक यहाँ रहेगा दूसरा यहाँ चला गया तो दूसरा यहाँ चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ नाइट्रोजन को नुकसान हुआ है तो क्या होगा नुकसान को हम लोग कैसे दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज ठीक तो सी एच डब हाँ सी एच और ये इलेक्ट्रॉन इधर से हुआ तो देखो ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही और ये इलेक्ट्रॉन इस इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन मतलब C two C one C three यहाँ सी टू वाला इलेक्ट्रॉन सी वन को मिल चुका है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला इस कारण से निगेटिव अब देखो इस केस में फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज कितना है इस पे जीरो और इस पे सेकेंड रेजल्टिंग स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज क्या है जीरो ठीक है तो एक खासियत क्या है स्पेशलिटी क्या है रेजनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है ये सब लिख पाएंगे नोट करके रेजनेटिंग स्ट्रक्चर का खासियत क्या है कि टोटल चार्ज क्या होगा हर एक रेजनेटिंग स्ट्रक्चर में कॉन्स्टेंट बना रहेगा मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज बना रहेगा क्लियर है सबको यस या नो यस सर ठीक है ओके okay, तो आज यहीं तक रखते हैं ठीक है आज यहीं तक